Olá pessoal, aqui é o Francis do canal Raven Genesis e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Né? Estou anunciando aí um porte do Hyper Dragon Ball Z do Mugen para o Mega Drive. Né? Tá numa versão bem inicial, bem, bem beta, né? vai demorar bastante para ser feito. Né? Então estou liberando essa pequena tech demo aqui mostrando do que, que o Megão é capaz. Eu já estou desenvolvendo eles desde dezembro do ano passado, junto com tutoriais, meus vídeos e acompanhando aí a comunidade brasileira de desenvolvimento de Mega Drive. Né? E então essa aqui é a primeira fase só tem o Goku mesmo, não fiz ainda outros personagens, mas para aprendizado mesmo. Eu vou deixar a ROM na descrição para quem quiser se divertir um pouco também. E para pular de fase, para ver as outras fases que foram feitas, fica o botão C e faz um teletransporte aí. Estamos é, aqui na Ilha do Mestre Kame. Torneio de artes marciais. cidade do Satã, Satan City e Torre do Verso Então é o seguinte, gente. Vou deixar o link aí na descrição da home. Façam um download, testem os seus videogames aí, eh, Os seus eh, aparatos muito loucos aí. Roda no PC, roda roda no Mega Drive chinês, do que eu tenho aqui funcionou. muda da Tectoy eu testei, não, não tive muito êxito não. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Pretendo publicar outros vídeos com, com as ferramentas que eu estou usando, algumas dicas né, para ajudar a comunidade. E quando esse jogo tiver relativamente legal, assim, já uma luta completa, pretendo disponibilizar o fonte no GitHub para quem quiser ajudar no projeto e para quem quiser aprender, principalmente, né, porque eu senti bastante falta de materiais. Assim. É, me socorri muito no, no trabalho do Linkway, que ele larga alguns fontes né? E pessoal internacional aí tem bastante gente que, que disponibiliza fontes, tutoriais. Mas isso a gente vai conversando aí durante o desenvolvimento. Então fica o meu abraço aí e se divirta. Até mais!